сулуулар конкурсу жоба боюнча эки тур менен өтөт биз азыр биринчи турун сиздер менен тааныштырып алалы анан экинчи турга келебиз так биринчи турду мен биринчи бияка чакырып алайын чүй областынан алимова света lan. gelgen sulu Hudaybel genaba mörkan Mazie Pagan! Hazır bulardın tanışı azemi ötök. Sisterimin elim. Ee, Чуйпересы Алимова Света. Да здравствуйте. А, это, это, эме, эм, э, скажи, дядя, ведь недаром, эме, эм, спаленный пожаром, Абдулда сидит, а я сижу, стою. Скажите, пожалуйста, женщины, с привет, с Новым годом! <laughs> Анда мен сұрауларды бере берсем света да бойыңыз бой это рост да да менің бойым один шесть сантиметр миллиметрім бар салмағыңыз ой салмақ это вес да жеті фигураңыз фигура вау кесібіңіз а меня вот мне извините пожалуйста кумирим арнольд шварценеггер и сталлоне Ha, kumeli, kesiviniz? Kesivim eme, Uluttuk Bank'ta. Дворник. Sizge vargan sıramız bitti, bırak daha bir nemeniz olsa öz erkiniz. Ну, я хочу просто сказать, Емяча, да здравствуй, давайте мне, я сказала. Чуйскиллер, я вас всех обожаю, я вас всех люблю. Э? Қош берісі жан әдәләт Уқ жер жүзі, уқ бүт алам, урмат сый менен үн салам. Залда отырған бәріңерге жан ва әдәләттен ұсық салам. Менен салам айтам. Адалат, бойыңыз? Бойым 1.68. Салмағыңыз? Салмағым бойымда барда 100 болшы Азыр білбейді екенмін. Фигураңыз? Фигурам 90, 65, 90, 95 болшы керек. Сүйген тамағыңыз? Шөлі. Чын қарғартаңдар жеген оқымыш соңында жұмшақ гүріч. Мягкий деп. Көміріңіз? Көмірім жоқ, көмір қойсам әлі өліп қалып жатады мына манас бердібековты көмір қылдым эле өліп қалды эле анан ошол боюнча өзүм чочуп жүрөм же если че сизде желание барбы кумир болуп бересизби <laughs> жок жок жок жок жок кичине эле кумир болуп жок жок жок кесибиңиз кесибим ош базарда единица салат эмне күлөсүңөр апай салыш деле кыйын кээ бириники түшөт кээ бириники түшпөй кыйнайт элди жооп бересиң рахмат адалат ордуңузга тура берсеңиз болот <laughs> құдайбергенова мөрхан мен да бір екі куплет ба болот болот болады тоодон ылды таш кулап чочуп кетти каш кулак не кыларын биле албай кол чавиді ат кулак бактылуу жашап жатабыз итатар келип айылға, нарындан жазған салам кат так мөркан э, э, боюңуз эмне эле сразу боюма тийиш баштады билишет э, салмагыңыз кийимченби же кийими жокпу ну конечно киімі жоқ менің киімі жоқ көшеде таразаларға түшкен емеспін фигураңыз мен фигурам не знаю сүйген тамағыңыз ет қойдың еті үйдің еті торпоқтың еті етті түрлі іштеген жеріңіз а мен эме тиги ипподромда иштейм не оны ипподромда жанагы э, ат чабышы улак тартыш башталат го ошонун башталардын алдында э, баштай тургандар келет го ошо келатканда мен э, мындай кылып турам ошол эле жерде иштейсизби же дагы жок анан жана кикбоксинг болот го ошондо биринчи экинчи раундда мындай көтөрүп басам Э, болды же э, еркін тема же сөзіңіз бар ба э, жігіттер біздің майрамыбыз менен талас шомтырықова гүлаттыр суқтантып элди қаратқан сулуулугум жарашкан саламдашып мен келдім Атайын, geldim Таластан! Atçilerim өзімді қолдоп келе жатыры, жігіттер мені қарашып, сүйіп қалып атыры. Таластық қыз ұтса деп, жердештерім қолдоп жатыры. Атайын келдім таластан, ұтып қалсақ деп тұруқ. Бойыңыз? 1.90. Э, салмағыңыз? 108. 100 деп айтшы. 100сің. 100 болса 100 да. 8 кг құйрыққа шығады да. Ну, э, молодец, искит кылганың жакшы. Сүйгән тамагың? Калбаса қайсы түрі любой түрі істеген жерім тегірмен ниш қыласың а ұн жүктеп жатырық <laughs> қандай тамақ жақсы көресің дағы э, ботқа сотқа <laughs> болды рахмат эми муну окуш керек эми муну Batken sulusu. Latif Cohan Mir Fayzullaheva Hilozuya Mubo Nazip Akan. Tak, Nazip Akan, salmağınız? 82. Boyunuz? 1.82. Figuranız? Boydun uzun yakışı bizde yaşava. Kanda kandayım niye? Örük derken yakıştı ama onlar üzü üzü valla uzman yerden de. Hobbiniz? Ya. Hobbi. Hobbimiz nasıl Nasıvaydan taşa alıp örüktün tüküde yatıp da kavuşum bana şunda taşa koyayım. паспортта қандай өзі паспортта жазылған ба а паспорт жоқ неге О, онша ат паспортқа батпай деген беріп айтышады мен ушул жерден фигураны айтып коеюн фигураны фигура фигура 90-90-90. токсон токсон квадратный турбайсызбы айта бересиз да буягын а буларга окшоп майдалап алтымыш жетимишти тыгып отурабы анын Э, неме филозия э, ошо носипа деп койсом болобу носипа эле деп коюнчу башчагын айтпай эле нози дең нози мынтип койсом болобу деп сиз эмне сиз мен аны көп элдин алдына көп мен андай эмне кылбагыла так мындай суроо берейин деп атам да любойго ответ даяр токтогул сатылганов качан туулган әлгі рыбап ойнаған ба әй қашан туылып қашан өлген соны айтшы маған енді айшам мен оны көрмесем қаяқтан білем оны ей қандай білмейсің әрбір қырғызстан бойынша барлық райондарда естелігі тұрады естелігін алдында жазу тұрады цифраменен баланчанчы бир миң сегиз жүз баланчанчы жылы туылып бир миң баланчанчы жылы өлгөн деп Ama ben kattan bildim mi o teri sotkasının numarı olsa gerek oyladım onu ben. Giyiminizi bile lan. Ne kadar tetiklerde olup giyinmeysin. Ha bizde moda hoşuna kadar mı lan? Şımın... Şımın mı ne tize geçeyin hele? O bizde 45 grad ısık bulat. Endi shonni ichidan yurib ko'ring nima bo'ladi ekan tagi yog'ib qolsa bolton nima qilasiz ustini nasiya bo'ldigo deb экинчи тур боюнча анан көрөсүңөр экинчи тур боюнча жободо өнөрүңөрдү көрсөтөсүңөр